Bonjour Adèle. Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Ré, Do, Si, La, Sol. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. La première note commence avec Ré, avec la main droite. Ré, Do, comme ceci. Ré, Do. On répète cinq fois. Ré, Do, première fois. Ré, Do, deuxième fois. Ré, Do, troisième fois. Ré, Do, quatrième fois. Ré, Do. Bien. Maintenant, sur la main gauche, elle voudrait jouer aussi. Alors, la main gauche vient sur le si, juste à côté de Do. Vous avez vu Il y a le pouce. La main gauche aussi, c'est le pouce. Cela donne Ré, Do, Si. Comme ceci. Encore une fois. Ré, Do. Maintenant, la main gauche. Comme ceci. Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Ré, Do, Si. Première fois. Ré, Do, Si. Deuxième fois. Ré, Do, Si. Troisième fois. Ré, Do, Si. Quatrième fois. Ré, Do, Si. Bien. Ensuite, Ré, Do, Si. Oh, maintenant c'est la main gauche, le deuxième doigt qui veut continuer à descendre. Cela donne Ré, Do, droite, droite et gauche, gauche. Il y a quatre notes à jouer. Ré, Do, Si, La, comme ceci. Ok Maintenant, on répète cinq fois. Ré, Do, Si, La. Première fois. Ré, Do, Si, La. Deuxième fois. Ré, Do, Si, La. Troisième fois. Quatrième fois maintenant. Attention la dernière fois. Si, là. Maintenant, la dernière note d'aujourd'hui, c'est le sol. Cela donne Ré. Je vous montre tout doucement. Do, Si, La, Sol. Regardez, comme ceci. Bien sûr, on ne le joue pas comme ceci, mais juste pour vous montrer pour mémoriser, ok Alors maintenant, je joue normalement. Ré, Do, Si, La, Sol, jusqu'à là. Ok Encore une fois. Ré, Do, Si, La, Sol. Vous avez bien compris Maintenant, on répète cinq fois. On y va Ré, Do, Si, La, Sol. Première fois. Ré, Do, Si, La, Sol deuxième fois. Ré, Do, Si, La, Sol. Troisième fois. Ré, Do, Si, La, Sol. Quatrième fois. Ré, Do, Si, La, Sol. Très bien. Maintenant, avant de terminer ce cours, on va essayer de tout enchaîner du début de cette chanson. Do, Do, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do, 2, 3, 4. Do, Do, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do, 2, 3, 4 maintenant. Ré, Ré, Ré,